pessoal, aqui é a Paloma. Hoje nós vamos ver como é importante escolher a V-Skill correta para cada match. Eu vou enfrentar o Nash nas ranqueadas. Então, bora pro vídeo. Assista o vídeo até o final. É isso aí! Começou nesse Sonic dele. Gente, eu tô testando o V-Skill 2. Vamos ver se vai prestar isso. Ah. Poxa, nas costas. Sim. Querendo me deixar aqui nesse canto. Ah! Não pode bater! Round 2. Como um pousa, time. bater em mim tanto. Você vai ver sua vida. Uma chute na cara, cabeçada. Oriá! Ah, Vem aqui. Olha, só porque eu ia te deixar tonto também, né? Vem aqui. Só mais um golpe. Vai, farofa! Saindo do meu agarro do urso. Toma! Fetigue! Get me over! Final round. Fight! Place you Vai. Ah, meu amigo, eu tava pulando. Foi sozinho. Para de ser Sonic. Ah, Nash. Vamos lá, senão vou perder. Ó. Oh. Puxa vida, farofeiro! Ah, socorro! Olha! Não deixou fazer nada! Fiquei com tudo cheio! You lose. Ah, Nash, você vai ver. Olha, subiu de liga. Tá bom, né? Fazer o quê? Vamos! Alguns pontos também. você que quer, toma, pilão. Vem aqui. Vai ficar. Vez que às vezes atrapalha a vida do ser humano. Toma! Como pode? Toma. Tchau! It can't be over! Round two. Fight! Sonic! Sonic! Sonic! Ficar roubando. oh, farofa! Fica aí! Barra rápida aqui, senão... Useless! Vem que esse V-Shift atrapalhou minha vida. Toma! Só mais um golpe. Vai ficar aí de longe, né? It can't be over! You win! Yes! os pontos. Opa! Ah, vai voltar nervoso agora. Vai querer ganhar essa a todo custo. Quer subir de liga. Round one. Fight. Vamos continuar aqui o jogo. Deixa eu nem estrear aqui. Deixa eu ver skill. Puxa. Ficar roubando, né? Ah, mexe. Vem aqui, vem. Toma! Fica quieto! <laughs> Vai, vai pra cima! Como assim? bem mexeu, tirou meu agarro do urso! Só me atrapalha! Oh, não! sério. Foi bonito, mas... Preciso virar isso aqui, gente. Tá bolada Tá nervoso, né? Tá prela! Olha, vai ficar roubando. Tá difícil! Aí não, cara. Toma! Acima, Não foge não, se vê shift. Toma! Novo. Farofeiro. It was at this moment that he knew. He fucked up. He chose poorly. Não prestou essa vez que eu E é isso aí, pessoal. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente. Então, até o próximo vídeo. Tchau!